Dah pina, ya? kat satu orang lah, akan bangun, bangun trilongan. Yang uronyan, udah naga ada ni kanyan. Man, ada deh kui pun hum le le tita lip nyan. Alah kata tu dua. Bek le buka-buka, tak kuban kau tempe. Gua bang menteri dah apa ke eh. Ada anak-anak ke dro kata kanya ke gonyan. Aku jup nyanyam ada sakit-sakit aku putun. Ada kiban perasaan dong, ada galau-galau hum. Galau-galau hat nah. Ya. Galau tempe le. Dikah prepare aku nikah kali ikut. Ya. Aku ingat tu Pak Menteri nak. Ha? Itu mana dia tu? Ki ban urang yang kuajo bila urang lang dura tu kan ke. Amban terus udara. Kala ge nyang ke pegalung. Cukup sakit hati aku. Mun <laughs> tanya orang ke permen le. Alah aku tiba. Kota go pon di katu ngopi. Tiga go hirun dicit. Detro penyakit god. God dah dah. Nyotro penyakit bro. Nyang apa dah dong le. Abeh tapi menang cukup cinta aku ke Bang Menteri. Bang Menteri, oh. I love you, Bang Menteri. Oh. Padahal urunnya tak apa hari Rodi. Maka Menggayap karulam. Bismillahirrahmanirrahim. Bujik rezeki. satu orang akan bangun, bangun trilong yang yang orang yang untuk nak ada yang kanan man ada deh kui pun hum le talib yang alah hai kat home dua bele buka-buka tak kuban kat tempe gua bang menteri dah nampak tu eh ada anak-anak ke dah kau tak kena ke gak aku jump nyanyam ada sakit-sakit aku putun ada kiban perasaan lu ada galau-galau home galau-galau hat menang galau tempe le nikah pi Bepera aku bukan kali ikut. Yo kakak ha lo lo. ida ja jo ro Ini ham ke pua ya. aja bate. Han apa yang dipepe hari? Dokter oinan. Aide, hok apa ba mata aku. Ka jut buraya, ka ci u nyok ka tho pu ja Urin lai yang tua, ndak aku yang rabo mata. Punya tuha aku. Hana ke bunga orang menteri ke dia? Ya, ada. Hai, Lip. Bukan tepu, Hana. Ada tuha-tuha aku lagi nyong. Di bang menteri. Hanya mengingat kupi batik ke? <laughs> ada mana kata tapi yang saya ingat ni kan. Gak ada sebab ni pecerok-pecerok ke. Saya ingat ni. Eh? Gak lalu dadat. Hai, menyong Hana apa ni? Hana mungkin nasab ni ke? Nyok, kira ni dah. Ikutnya dupu kan Asap kana, apui kana, tinggal macam tu lihat tu. Nyan hana payah leh kerja je marom. Kaji ke yuyu tu lihat mentong. Ah, hai. Kagak muhi mengan leh di poe nyan. Nyan putra kaba ada gerubah nyan leh. Nyan ngon nyan leh sabah dah hai. Beli apu dia malah peli tong nyan. Nyan makin nan tok kan minta maha kumbung. Minta pui ya mi. Minta maha pu. Hana gak ku dengar. Kaji ke tiga tu. Minta maha liam dah. Nyan kibah nan gak dengar kenan. Minta maha liam kadang nyan bang. Sekalinya anak menempat dong dia. Bah kelai lain tu lori wang bu. Eh, Bibit muka anak mereka, ka. Katem jak kena ke kita masalah ngau rinang. Hang kaya aku raya. Da mane nyo. Nemu bu nanti diro ni da bu. Kita hang kena kerja. Bu, nak bu aku. Kadang, punya bu aku kadang. Kadang, punya kena kat pinjam pegawai kau salah dengan lu. ni punya kaya, di rumah lu tiga tu. Lu pas dengan perutih kat kuduk. Pagi kakak, kakak.